Друзі, е, вітаю вас е, на презентації збірки жінки з інвалідністю правозахисниці історії включення, е, який є підсумком роботи нашої організації Харківська обласна фундація Громадська альтернатива з літа. І в рамках цієї активності ми намагалися привернути увагу до роботи жінок з інвалідністю, які є активістками або працюють у сфері правозахисту. Ну я хочу сказати, що е, сьогоднішню дату для презентації ми вибрали обрали навмисно, і це планувалося від початку, тому що, якщо ви знаєте, сьогодні, 3 грудня, це міжнародний день прав людей з інвалідністю. А напередодні, 29 листопада, був міжнародний день жінок, які займаються правозахистом, жінок-правозахисниць. І е, нам було важливо пов'язати саме ці дві дати, які ще й припадають на 16 е, днів без насильства, тому що е, вони мають на меті. Привернення уваги суспільства до тих бар'єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю, е, до тих викликів, е, з якими борються жінки-правозахисниці у своїй постійній і кожноденній е, роботі. І жінки з інвалідністю, правозахисниці, ну це ви бачите таке поєднання цих двох тем, і відповідно ці жінки вони стикаються з більшою кількістю викликів, з більшою кількістю бар'єрів. І е, спочатку трохи хочу сказати про ідею цього проєкту. Е, ще минулого року наша активістка Іва Стішун, яка теж тут присутня, вона брала участь у е, тренінгу у школі для активістів. І цей тренінг був саме присвячений захисту правозахисників. Це дійсно така велика проблема, задача. Е, тому що самі правозахисники теж підпадають під е, численні небезпеки у своїй професійній роботі, і е, саме тоді стало зрозуміло, що ось якось. Активісти та правозахисники з інвалідністю вони випадають з загального поля зору. Хоча ми їх реально бачимо, ми з ними співпрацюємо. Ну я маю на увазі нашу організацію. У нас є багато партнерів е, в різних е, куточках країни. І наступним кроком до оформлення цієї ідеї стала пропозиція робочої групи з гендерної рівності та прав жінок е, міжнародної платформи Громадянська солідарність, до якої входить наша організація. І робоча група вона цього року обрала собі напрямок. Жінки-правозахисниці та виклики, з якими вони стикаються. Ми подумали про те, що якраз про жінок, правозахисниць з інвалідністю говорять ще значно менше ніж про чоловіків. Ну стосовно тих бар'єрів, які існують, То, ну, наприклад, я дуже багато займаюся. Освітою справ людини і свого часу е, програма Розуміємо права людини. Е, людина е, взяла за традицію кожного разу запрошувати когось з активістів з інвалідністю до навчальних заходів і пристосовувати і програму і умови Е, перебування для того, щоб е, е, все було доступно для людей з інвалідністю, які брали участь у заходах. Але я не пам'ятаю, щоб в нас були ну. Принаймні під час моєї роботи були активістки з інвалідністю серед учасниць, учасників та учасниць. Хоча чоловіки були. І знову ж таки, це були було один, були одиничні випадки, і по цих випадках було дуже помітно, що зазвичай ці люди вони випадають з з таких заходів їх не запрошують, про них не пам'ятають, а й вони самі не дуже подаються на такі заходи, знаючи, що доступність не забезпечена, і що, ну м'яко кажучи, їм буде дуже некомфортно приймати участь, і це буде занадто великий виклик для них. Відповідно, е, вони не потрапляючи на такі заходи, вони Е, мають проблеми з тим, щоб підвищувати власну кваліфікацію, і з тим, щоб ставати. Помітними видимими для інших правозахисників, і відповідно е, до їх роботи весь час ставляться як до такої більш другорядної, більш соціальної, і не розглядається саме правозахисна е, складова діяльності. Це стосується і чоловіків, і жінок, але жінки знову ж таки я кажу, що вони потрапляють в більш складне складне становище. І ось тому ми вирішили розповісти саме про жінок, тому що ми знаємо їх дуже багато. Е, співпрацюємо з ними. Вони з різних куточків нашої країни. Багато їх в Харкові. Ми навіть е, спочатку хотіли взагалі то обмежитися лише історіями харків'янок, е, які активістки, які правозахисниці, які мають інвалідність. Але все ж таки вирішили охопити всю Україну і обрали 12 героїнь. Е, з якими провели інтерв'ю. Е, про це мої колежанки скажуть чуть пізні, е, трохи пізніше, але ось хочу їх назвати всіх наших 12 героїнь. Знову ж таки кажу, що жінок, які активні в правозахисній тематиці, і які мають інвалідність, і які проживають в Україні, їх значно більше ніж 12, але потім пояснимо, чому їх стало саме 12 в нашому проєкті. І так, це присутні тут і Іва Стишун, і Олена Вишня, і ще одна харків'янка Ірина Ларікова. Це е, київлянки Тетяна Фурманова, е, Наталя Мароцька, це Уляна Пчолкіна, це е, Валентина Добридіна, Юля Сачук, Дар'я Каржавіна, Дарина Брикайла, ем, Раїса Кравченко і когось точно забула. А, і звичайно, і Ірина Саранча, яка, я сподіваюся, до нас приєднається е, ненадовго онлайн трохи пізніше. Ці 12 е, надзвичайних жінок, і ми дуже раді вам їх представити. І хочу перед тим як надати слово своїм колежанкам і представити наших героїнь, е, сказати ще, що, наприклад, Валентина Добридіна цього року влітку отримала від президента України орден княгині Ольги. Е, Юлія Сачук, вона е, буквально цього понеділка вона. Е, була в Нью-Йорку в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, і там відбувалося голосування за нових членів комітету з прав людей з інвалідністю, комітету ООН з прав людей з інвалідністю. І Юлія була номінована від України е, до складу цього комітету. На жаль, не вистачило часу та дипломатичних зусиль. Ну тому що вони потребують дуже багато часу для того, щоб Е, натиснути на дипломатичні представництва, щоб все ж таки проголосували е, за Україну та за Юлю. Тому цього разу вона не прийшла, але це дуже великий крок вперед і дуже велике таке е, потужне представництво України саме в цій сфері і саме на експертному рівні. Ну і ще хочу сказати, що і Юлію, і Валентину наша організація номінувала цього року на премію, яка якраз стосується жінок з інвалідністю, називається «Her Ability Awards». На жаль, ще не знаємо результатів, тому поділимося з ними пізніше. Я дуже вірю в наших кандидаток. Е, Наталія Мароцька, Уляна Пчолкіна вони брали участь у в останніх місцевих виборах. Знову ж таки, не через їх якості, а через загальне можливе ставлення до партій. Е, Ті партії, які вони підтримали, не пройшли е, до на місцевих виборах, але це знову ж таки прецедент і знову ж таки привернення уваги до того, що люди з інвалідністю, жінки з інвалідністю, вони можуть і мають бути активними і в політичному житті також. Ну і е, хочу е, надати слово своїм колегам і спочатку е, Олені Зиненко, яка я сподіваюся, розкаже нам про історії, яка разом з Івою Стішун якраз і інтерв'ювала цих жінок, наших героїнь. Олена, будь ласка. Е, вітаю усіх. Е, дуже можу сказати, що дуже хвилююсь, е, тому що ми йшли до цього 3 грудня такими кроками творчими і через розмови і діалоги збірка інтерв'ю е, з 12 жінками-активістками. Це е, збірка історій успіху, я би так сказала. Це збірка позитивних е, прикладів, рішень включення людини з інвалідністю у суспільство. І що я е, на чому я хотіла наголосити? На тому, що ці успішні рішення це шлях воїна, як сказала Уляна Пчолкіна, це шлях долання бар'єрів, е, часто тих бар'єрів, про які ми навіть собі не уявляємо. Е, і в принципі, в нашому суспільстві є так, що ми більш е, знайомі з тими бар'єрами, з якими стикаємося самі. І е, ці 12 історій показують те, що шлях долання він, хоча й важкий, але результативний. І кожна з 12 історій це приклад, і вона, і кожна з цих історій вона унікальна актуальна. Єдине, що однакове в цій збірці, це питання. Ми е, спеціально добрали запитання, які е, повторювались для кожної інтерв'юєрки, але кожна з відповідей була Просто ну вона вражала кожна відповідь вражала, кожна відповідь за, за нею стояла історія життя, і е, і це історія життя людини, яка не тільки подолала бар'єри для того, щоб вижити самій, а це ж історія життя людини, яка допомагала іншим. І е, ми бачили, що з що е, ці історії розкривають е, для суспільства е, шляхи комунікації і діалогу. Мої два улюблених питання були, що демотивує, <laughs> напевно, і що які безглузді стереотипи існують. Е, узагальнюючи, скажу, що в принципі ми виходили на те, що в першу чергу е, стереотипи існують в голові, і, е, і насправді долання цих стереотипів не потребує завеликих фінансових ресурсів, але а лише потребує уваги до людини, поваги до людської гідності і поваги до до історії людини. І, Тож перейду трошки, пройдусь. Е, зараз я бачу, що до нас доєдналася Ірина Саранча, тому е, я не до презентації, напевно, перейду, а надам одразу їй слово, а потім вже підемо, покажемо все ж таки книжку. Так, пані Ірина, я знаю, що у вас дуже обмежений час. Поділі... Поділіться з нами, будь ласка, які у вас е, професійні плани на наступний рік, що саме плануєте робити? Будь ласка. Не чутно вас. Зараз пів трохи трохи спробуємо налаштувати. Зараз, зараз все зробимо. Так, будь ласка, е, здається, вас вже має бути чути. Дуже дякую за таку можливість сьогодні саме бути з вами. Для мене це велика честь те, що ми сьогодні поговоримо про досягнення освіти інвалідів України. Тому що ще багато, ще пару років назад це день вітаю з інвалідністю. Enjoy ハハハハ Дякую вам дуже, пані Ірино, що приєдналися. Я знаю, що дійсно сьогодні люди, які займають активну позицію, просто на розхват е, і. Е, ну, в нас, на жаль, небагато буде включень онлайн, саме тому що наші активістки дуже ем, затребувані так е, серед е, різних структур, вони беруть участь в різних заходах. ну і... Не вдалося нам так скласти програму, щоб вони встигли до нас і на свої заходи. Тому Дуже ціную пані Ірино, що ви знайшли час до нас приєднатися. Ще раз дякую і знову ж таки повертаю. Я дуже хотіла попросити, як ви далі відвідати нас, тому що ми служили другі справи, але робити її разом це велика сила. Ну так дуже з вами погоджуюся, і ну, взагалі, то моє особисте переконання в тому, що якщо ми хочемо досягнути е, доступності інклюзії, то це має покладатися не лише на плечі людей з інвалідністю і організацій людей з інвалідністю. Це має бути задачою суспільства, і це має бути взагалі задачею правозахисту і громадських організацій. І тільки спільно ми зможемо чогось досягти. Ну і повертаємося до нашої презентації. Буду рада, пані Ірино, якщо ви ще побудете з нами і побачите наші продукти. І надаю слово знову ж таки Олені для презентації вже. Да. Е, е, тож ці історії це історії, про які е, чому вони виникли? Тому що, знаєте, є є така, такий ефект мовчання в медіа. Мене... От е, коли е, про, про щось не розповідають, тому що ніхто про це не розповідає. І ми вирішили розповідати про те, про що ніхто не розповідає. І ось на екранах ви бачите от, е, сторінки, о, дуже да, повільніше. Ось так виглядає наша збірка, в яку увійшли історії. Збірка з інтерв'ю. І кожна історія вона передає настрій, вона передає скажімо, таку філософію життя, і е, це винесено у цитати, у заголовки. І, е, звісно, вона не однією, кожне інтерв'ю е, не однією сторінкою обмежується. І я, напевно, зараз просто пройдуся по, по сторінках і зупинюся на якихось моментах, які мене напевно вразили, як людина, яка спілкувалася. Тож вдячна Уляні Пчол Волкіні за а, таку наснагу і за те, що вона порівняла шлях правозахисту із шляхом воїна, і о, особливо мені так сказати, відгукнулася фраза, що немає якихось таких е, більш правих або більш лівих прав, бо права є у кожної людини, і права людини важливі, і кожен з нас, і кожна з нас можуть за них боротися. Дякую Е, е, дякую е, Раїсі Кравченко за ту віру, яку вона несе в своєму житті, ту віру в людину, в те, що людина, що народжується, вона має право бути, бути разом з усіма, бути в суспільстві невідокремленою. Зворушливі є факти, які розповіла Раїса. На чому б я зупинилася? Ну що я б зупинилася на тому, що Да, складно, е, так, складно іноді буває спілкуватися з людиною, яка поводиться не так, як ти, яка сприймає світ е, не, незвично і який важко сприймати світ. І була історія, коли її син, е, яким вона опікується, він ну він вже великий, він йому вже 36 років, але він вдарив її, і вона ну вдарив через те, що. Чесно кажучи, через карантин. Бо вона не могла відповісти, е, коли вона до нього приїде відвідати його. І ця агресія це не тому, що ну, ця агресія мала мотив. І далі історія була важка, але е, Раїса е, ну так вона вона е, розказала про цю історію з розумінням і з закликом, що потрібно розуміти людину і потрібно думати, долати ці ментальні бар'єри. Е, чому виникає агресія? Ми, ми маємо вчитися е, спілкуючись і долати бар'єри, і можливо не будемо потрапляти в ситуації, коли людина стає агресивною не по своїй волі. То дякую за віру і за віру в людину в першу чергу в історії Раїси Кравченко. Дякую за неймовірну креативність е, і таку. Я би сказала впертість е, е, Іві Стішун за те, що вона не зупиняється, що думає, вигадує. Історія Іви для мене це історія такого долання в, в, реалізації себе, намагання сказати все, що можливо сказати і намагання почути все, що можливо почути. Ем, історія. Е, е, Дар'ї Каржавіної це ніжна історія, і мені дуже сподобалося порівняння правозахисту з театром. Е, це саме як вона поділилася, це був той самий момент, коли вона потрапила в студію театральну і ем, Е, і програла ситуацію, яка стосувалася прав людини, і в неї відкрилося розуміння концепції прав людини зовсім з іншого боку. І ми і вона сказала, що ми живемо в театрі, і цей е, е, ну ми, ми в принципі, коли ми в публічному просторі, ми як в театрі. І ми можемо зчитувати це, ми можемо ділитися і комунікувати. Дарина Брикайла, е, я я можу сказати, що е, от той погляд, ті очі, які ми бачимо на е, постері, це очі нашого проєкту, очі надії, натхнення і віри в те, що можна долати стереотипи. Юлія Сачук, е, Марія вже сказала про е, те, е, які випробування випали на її долі цього року, і це насправді дуже великий шлях. Я надихаюся професійністю Е, Юлії і тим підходом досконалим, як вона е, навколо себе е, збирає людей, допомагає їм жінок, лідерок, допомагає їм не просто долати бар'єри, а й реалізовувати себе в публічній діяльності, в громадській діяльності, надихати інших і допомагати людям мати більше можливостей, і це стосується не тільки людей з інвалідністю певної нозології, а це стосується багатьох. Е, Ірина Ларікова, е, ми з нею як зі студенткою познайомилися, і е, її історія це відкриває зовсім іншу е, сторінку. Це сторінка е, дітей, е, які виросли в інтернатних закладах, бо діти з інвалідністю виростали в інтернатних закладах. Це є великою проблемою, і насправді дивує, надихає те, що. Не втрачають люди віру в себе, і не втрачають люди, коли стають дорослими, віру в те, що можна змінити світ на краще. Можливо, Можливо, я б передала щодо е, слово Іві щодо е, тих інтерв'юерок, з якими вона говорила, е, Іва. Можна я тобі дам слово про розказати про твоїх інтерв'юєрок? Дякую за можливість взагалі про це говорити і робити це, бо для мене захист прав це зараз шлях усвідомлення. Тобто, це те, що ми робимо щодня, це буденна справа, бо доводиться завжди боротися за свої права і за доступні умови. І ми до цього так звикаємо, що ми не розуміємо, що це прав, ну, шлях правозахисту і правозахисту ну, е, захисту наших прав. Ми е, кожного дня якісь бар'єри долаємо, і це стає чимось таким звичним, на що ми витрачаємо завжди час, свій ресурс. І ми не бачимо, що це те, що ми робимо, потрібно комусь, хто йде за нами. І коли я вперше почала захищати свої права публічно і побачила, що мене підтримують такі самі, як я бо вони дякують мені, що я це роблю, бо в них не вистачає до цього ресурсу, їм страшно. Мені теж страшно, чому я порівняла захист прав зі стрибками в воду, бо це страшно. Коли я перший раз захищала свої власні права, у мене калатало серце, бо це страшно. Це такий шлях, на якому ти відчуваєш, що ти один, і ти ламаєш якусь стіну, яку інші не бачать. Але коли бачиш підтримку, коли відчуваєш, що поруч з тобою такий самий, як ти, то вже не так страшно, і ти починаєш це робити вже більш усвідомлено. Тому це для мене в першу чергу усвідомлення себе як правозахисниці. І багато героїнь відповідали: я не відчувала себе правозахисницею, доки ви не запитали про це. Тобто це дуже важливо, щоб ми відчували цінність того, що ми робимо, підтримку. Бо кожен день долаючи бар'єри, дуже важко е, втомлюєшся, втрачаєш ресурс. І головне, щоб відчувати, для чого це ти робиш, для кого, е, що тебе цінують саме як правозахисницю. І очі Дарини мене надихнули, бо вона взагалі навчила мене принципу рівний рівному коли ти сам відчуваєш вразливість, ти розумієш, що інше теж вразливе і починаєш їм допомагати. І шлях правозахисниці це е, шлях вразливості ну, в першу чергу, тому що ти відкриваєшся. Перше, що ти говориш, це в мене інвалідність, я потребую доступних умов, я потребую захисту своїх прав. І це робить тебе вразливою, ще більш відкритою, ще більш вразливою, ніж зазвичай. Багато людей обирає більш легкий шлях, якось пристосуватися, піти на компроміс, і, і щоб було легше, щоб було тихіше. А це такий шлях воїна, на якому постійно потрібно себе підтримувати. І е, навіть зараз я не почула те, що сказала Ірина Саранча. Мені дуже прикро, що я не чую, мій розпізнавач не зміг його розібрати. І я дуже рада, що я покликала людину, яка зможе зробити субтитри до цього відео, щоб такі, як я, змогли прочитати. Бо в мене є знайомі, які надихаються моїм прикладом, але вони не можуть без субтитрів, без доступності почути, що я кажу. І я зможу почути, що каже Ірина. Це дуже важливо чути одне одного, бачити одне одного. І ми всі дуже різні, всі дуже різними справами займаємося. І нас поєднує тільки одне, те, що ми, долаючи бар'єри кожен день, цілий рік, створюємо якийсь е, шлях, яким підуть інші люди. Тобто, дещо ми робимо вперше взагалі коли я завдяки Марії Ясиновській і запрошенню її до школи прав людини у Чернігів усвідомила, що для людей з інвалідністю, для правозахисників з інвалідністю немає доступних умов, для мене це був як виклик. Тобто, щось треба з цим робити. Існують 16 стандартів захисту правозахисників, і там немає жодного слова про правозахисників з інвалідністю, ніби нас не існує. І ми самі себе не дуже усвідомлюємо правозахисниками. Тобто це замкнуте коло, яке треба було розірвати, усвідомити себе правозахисниками і усвідомити, що ми потребуємо захисту наших прав саме як активних е, жінок, які борються за права людини. І це невідривно пов'язано з внутрішнього усвідомлення і усвідомлення суспільства. Як коли ми заявимо про себе як про правозахисниць, то і суспільство нас так буде сприймати серйозно і буде більше серйозно ставитися до того, що ми говоримо і робимо. Тому дякую. Ну, Далі е, продовжу про Валентину Добридіну е, і про е, ті слова, які дійсно розкривають всю роботу правозахисту, особливо в сфері правозахисту людей з інвалідністю. Це що може мотивувати? Це результат. І от та складна боротьба, яку проходить людина, захищаючи свої права і права інших людей. Ну, е, що може надихати? Може надихати результат, а цей шлях дуже е, довгий і складний. Ну, Я просто хочу тут додати, що, до речі, у Валентини сьогодні день народження. Ми вітаємо Валентину з е, днем народження і бажаємо наснаги, бажаємо успіху і бажаємо не зупинятися і дійсно бути прикладом, <laughs> як як би це не звучало. Е, те ж саме е, далі е, і історія наших. Наталі Наталі Мароцької це неймовірна людина, позитивна. і Мене надихнуло е, спілкування з нею ще коли ми презентували проєкт. Е, дякую за цей за той інсайт, який ви надаєте нам е, в тому, щоб дізнаватися про про те, як можна почути людину. І в тому числі про те, що так, треба мати цю алергію на порушення прав людини. Ну, Олена Вішня, я напевно я е, краще передам слово Олені безпосередньо, а історію е, варто почитати кожну історію. І е, ну, я зараз Олені передаю. А я передаючи мікрофон, <laughs> ще хочу сказати, що всі історії ви, окрім цієї збірки, можете побачити у блозі медіа центру «Накипєла». І здається, історія Олени була одна із найперших. Е, і і мені здається, що ми ще не закінчили з публікацією історії, але е, але вони, вони ще будуть. Е, Олена, вам слово і розкажіть нам, будь ласка, все ж таки, що вам хочеться зробити в наступному році, що змінити? Дякую, спасибо за приглашение, участие в этом проекте. В самом деле, как Ива сказала, э, дало толчок подумать и осознать, что мы в самом деле являемся правозащитницами, И есть в этом какая-то, в этом понимании наполненность, чем ты занимаешься, для чего, ответил сам себе на многие важные вопросы. И это реально этот проект смотивировал в первую очередь на познание, зачем это тебе и для чего. То есть это в любом случае спасибо. О планах, планов очень много. А, сегодня буквально мы будем запускать, еще нигде не был анонсирован проект помощи людям, одиноким с инвалидностью по осложнениям с диабетом. Будут привлечены дети с инвалидностью э, в участие в этом проекте. То есть это будет такая передача помощи, а, добрых слов и поддержки от детей, одиноким людям, которые в силу своей инвалидности не выходят из дома. А, будет э, проект, наверное, самый такой, который мы лелеем, это хотим запустить. Его проект уже сам написан, обговорен и а, скажем так, все уже к нему готово, надо только стартануть. Это комьюнити-центр для людей с диабетом, непосредственно куда можно будет приходить, получить психологическую помощь, консультативную, а, не только людям с диабетом, но и близким. Да? Когда в семье появляется человек с инвалидностью, поддержка на самом деле нужна а, не только самому человеку, а и близким. Чаще это как раз женщинам. Непосредственно речь идет о родителях, о матерях. А, выгорание да, женщин. И вот такой центр, куда можно обратиться и получить помощь, просто пообщаться и попить чай, даже какие-то такие вот вещи добрые, хорошие. Как мы это видим, мы с этим проектом подавались на бюджет участия, но в городе Харькове этот, скажем, такую подоктику в некотором роде. Я надеюсь, мы найдем э, возможность реализовать этот замечательный проект. Ну и если коротко, конечно, мы э, намерены работать в рамках э, сейчас уже с новым советом, депутатами. У нас есть децентрализация, которой мы хотим воспользоваться. В Харькове тоже с этим все тяжело, но мы видим пример других городов, маленьких, с меньшим бюджетом, как все зависит сейчас э, от местных громад и непосредственно депутатов, что можно реализовать прекрасные, чудесные проекты, и непосредственно хочется это также нести в Харькове делать, поэтому мы будем непосредственно работать с депутатами, и вот уже ближайшая сессия была анонсирована, на которую мы обязательно сходим, ну, я, по крайней мере, планирую. И что же хорошо, сказали, что туда доступ открыт, я приглашаю всех активных правозащитников и правозащитниц участвовать в этом процессе, потому что, в самом деле, благодаря децентрализации именно на местах сейчас можно многого э, добиться, реализовывать здесь своими усилиями и реально ну, брать в свои руки инициативу, реализовывать самые прекрасные проекты. Спасибо. Спасибо большое, Лена. Но у нас еще остались героини. Да. Я попрошу пошарити екран. Я е, ще е, додам зауваження одне щодо проєкту, в тому, що в принципі ми намагалися розширити розуміння того, що є, що є таке інвалідність в нашому суспільстві. Не клацається. Тож одна, е, один з стереотипів є такий, що не е, всі люди з інвалідністю є людьми, от які виглядають як людина з інвалідністю в нашій свідомості. Е, по-перше, е, ну ми зазвичай уявляємо собі людину на кріслі колісному, і звісно, такі представниці у нас також є в наших інтерв'ю. Але в принципі, не завжди людина з інвалідністю виглядає як людина в кріслі колісному, і в цьому проблема в тому, щоб дійсно Е, не ставитися до людини за її зовнішністю, за її тим, як вона виглядає, а ставитися до людини як до людини, е, в якої можуть бути бар'єри, і поважати е, певні. Поважати те, що ті зусилля, яка вона має докласти для того, щоб долати ці бар'єри. Ем, історія Тетяни Фурманової Е, Іва брала інтерв'ю е, в Тетяни. Тож е, якраз про це, про те, щоб йти на особистий контакт з людиною, не покладатися тільки на якісь уявлення, упередження, і і отримувати ту новизну, ті, робити ті відкриття, які можна зробити завдяки тому, завдяки самоспілкуванню. І, і 12-та у нас в цьому е, листуванні е, е, Ірина Саранча. От те, що зворушила, от досі пам'ятаю, ми, ми спілкувалися у серпні, але насправді вона сказала таку штуку класну, вона дуже-дуже стосується кожної. Вона сказала, що дуже хочеться бути слабкою. Бо в своєму житті ну, ми сьогодні спілкувалися з Іриною, вона сказала, що е, приходиться долати дуже багато бар'єрів. І е, постійно потрібно бути сильною. І коли ти сильна така, коли ти долаєш бар'єри, люди дивляться на тебе і думають, ну вона сильна, вона все подолає. А вона говорить, а мені хочеться іноді бути слабкою, бути, щоб люди думали, що я слабка, і що я можу, і що я на це також маю право. Тож е, хочеться от в цей день е, побажати, щоб історії продовжувалися, щоб виникали нові історії, щоб ці історії були почутими. Е, також хочу наголосити на тому, що наша збірка це не збірка, знаєте, як е, оповідання, е, як говорять сторітелінг. Це такі. Це е, це спілкування, це просто викладені інтерв'ю, так як ми спілкувалися, задаючи Ті чи інші питання, а в принципі, це запрошення до створення історій, до переповідання певних історій. Можливо, це буде частина того, що увійшло в інтерв'ю. Тож це, в принципі, ми б хотіли би, щоб ця збірка була таким джерелом інформації про людей, е, з інвалідністю, жінок-активісток, які е, пройшли великий шлях долання бар'єрів і допомогли подолати бар'єри іншим, і е, е, людей, людей, які будують суспільство інклюзивно, які готові спілкуватися не тільки в своєму вузькому колі, а в тому числі і долати. Ці комунікаційні бар'єри ділитися, бо насправді Е, права людини це те, що нас єднає, це те, що ми можемо реалізовувати і впроваджувати в суспільстві, спілкуючись, домовляючись, дізнаючись про те, що саме є проблемою. Коли ми знаємо, де є проблема, ми можемо її вирішити, знайти рішення і е, робити еволюціонувати в нашому суспільстві. І передаю. Для мене цей календар це метафора того, що ми усі е, в різних містах, в різних подіях, на різному шляху, але ми усі разом. І прямо тут, і зараз ми займаємося тим, що завжди долаємо ці бар'єри і допомагаємо іншим. І це буде мене надихати кожен день. Це дуже важливо для мене, що я буду відчувати, що я не одна з усіма 12 героїнями. Ось, і ми дуже рідко можемо поспілкуватися, дуже важко було зібрати всі інтерв'ю, усі зайняті, усі постійно у цьому процесі щоденному. І я дуже рада, що ти зараз розказала про свій проект. Я розумію, е, чим я можу допомогти. У мене є знайомі, які потребують саме участі в такому проєкті. І це дуже важливо, що ми усі будемо разом цілий рік нагадувати одна одній, що ми існуємо, що можна написати, запитати і підтримати одна одну. І дуже дякую за те, що ми змогли це зробити разом, бо тільки разом ми могли зробити цей проект реальним. Ну, Іва сказала про календар. Е, я тут його полистала, поки е, Іва говорила. Ну, дійсно, в нас е, в результаті цього проєкту на початку в нас була виставка, яка тут проходила в холі медіа-центру Накіпєла, і плакати з цитатами наших героїнь тут висіли більше місяця, і всі, хто приходили до медіа-центру, могли подивитися виставку. Е, так, е, дизайнерка цієї е, цих робіт це Ірина Олейніна, за що ми їй дуже вдячні, що так відчула наші ідеї і відобразила їх візуально. І ми вирішили, що ми зробимо збірку. Ну, тобто, далі це публікації в блогі, в блогі накипіла, сама збірка, але ми вирішили зробити збірку онлайн. Е, для того, щоб е, Мати можливість створити саме цей продукт, який зараз Олена показує, це календар е, з портретами і основними цитатами з інтерв'ю нашої героїні. І саме тому героїні виявилося 12, тому що ми в якийсь момент зрозуміли, що це буде цікаво, і такий календар буде дійсно нагадувати всім про роботу жінок з інвалідністю. Ну і нагадувати знову ж таки їм одна про одну. І хочу ще сказати, що зараз ми завершуємо підготовку до до публікації ще англомовної версії книжки, тому що ми хочемо, щоб про наших героїнь знали не тільки в Україні, а знали ще й е, в інших країнах. І ця англомовна версія буде розміщена на сайті міжнародної платформи Громадянська Солідарність і всі правозахисники, які входять до цієї платформи, а це країни ОБСЄ, тобто включена з Канадою, е, з Сполученими Штатами Америки, вся Європа, колишній радянський Союз. Е, країни я маю на увазі, і е, всі ці е, люди зможуть дізнатися про наших країн, цих видатних жінок і те, що вони роблять. Ну я думаю, що на цьому ми напевно все ж таки будемо вже закінчувати. Ну і трохи про наші плани надалі. Ну ми. Ми плануємо не зупинятися, і в першу чергу нам дуже хочеться зі всіма цими жінками попрацювати разом і створити спільні продукти. Я думаю, що в першу чергу освітні продукти, тому що на цьому спеціалізується наша організація. Будемо разом долати ті бар'єри, які існують в нашому суспільстві по відношенню до жінок, по відношенню до людей з інвалідністю. І я все ж таки вірю, що нам все вдасться. Дякую всім, хто був з нами. Ну і сподіваюся, що до нових і скорих зустрічей.